今天我要跟大家分享什么是冥想，冥想背后的科学原理，以及呢，我们如何去利用冥想来改善我们生活还有健康的状况。冥想又叫做心性锻炼法，在佛教和道教当中则称之为打坐，在佛教中呢，也可以称为坐禅。冥想可以带给我们很多好处，比如说冥想可以提升我们的幸福感。 随着我们年龄的增长，冥想还可以帮助维持我们大脑的健康，以及缓解我们的精神压力。冥想还可以促进健康，提高我们的关注力，并且延缓衰老。通过冥想，我们告别了负面情绪，改善了自己的身心健康状况，意识得到了净化。而当我们去做集体冥想的时候，不仅个人的状况， 得以改善，我们身边周遭的环境也会因为冥想的人而带来正面的改变。下面让我们来看一些科学研究吧。一九七八年，一个由七千人组成的冥想团体，他们的目的是对周边的城镇产生可以衡量的积极影响。于是他们进行了为期三周的冥想，结果显示，在冥想期间。 他们改变了城市的集体能量场，整体的犯罪率、暴力还有伤亡人数平均减少了百分之十六。而那些没有参与冥想，甚至也不知道有这个实验在进行的人，他们也受到了正面的影响，他们的行为也发生了可以统计的变化，自杀率和汽车事故也降低了。事实上，在整个冥想期间。 恐怖事件减少了百分之七十二。下面我要给大家讲解一下冥想的科学原理。冥想是在平静的过程当中，利用我们的思想进行创造，这是一种高效的显化方法。思想则是可以测量的电磁波能量。对于处于物质层面的我们来说呢，我们的思想则位于第四维度的以太层，它可以沉降。 并且显化在我们的物质层面。多个研究表明，人类的每一个思想都以电磁波的形式向外扩散，每一个思想都有特定的振动频率，而越是接近的频率，则越是可以产生共振脉冲。思想共振所产生的脉冲强度远远强过单个脉冲波的逐一叠加，而当人类达到一定的临界人数时， 共振脉冲所产生的这种共振力，则是以指数的数量级来进行增长的。我们在冥想过程当中发射出的正面思想，则是高频率的电磁波。我们发出高频率的脑电波，又会吸引相同频率的能量返回到我们身上，从而改善我们个人的生活和健康状况。而当群体进行冥想的时候， 它所产生的共振力，不仅可以大大的加速这个过程，而且还可以改善整个社会的经济和环境状况。此外，我们在冥想的过程当中，也会产生积极和正面的情绪感受。我们心胸部位所产生的这些积极的情绪状态，它的电磁波强度远远超过头脑部位所产生的电磁波。比如说， 我们心胸部位所产生的电场是头脑的一百倍以上，而磁场更是头脑的五千倍以上。而这种强大的能量呢，则会进一步加速改善我们个人和社会的整体状况。那么，我们在哪些时候适合冥想呢？在重大天象时进行冥想，并且搭配适合的冥想内容，我们则可以借助。 来自日月星辰的能量，产生强大的共振效果，从而更加强有力的改善个人的生活和健康状态，以及整个社会大环境。我们现在就面临着这样一个千载难逢的好机会：太阳系中两颗最大的行星木星和土星会在北京时间十二月二十二日凌晨两点二十二分。 在水瓶座形成准确的合相，这个时刻也是近八百年以来土星和木星第一次合相于水瓶座的时刻。土星和木星合相于水瓶座，在占星学上意味着全新的宇宙循环周期的开始，而在我们地球，则象征着整个人类社会的彻底正面改变。 它会给我们带来哪些正面的改变呢？首先，在个人层面，我们每个人都会得到尊重，每一个人的权益也会得到充分的保障，我们都会过上幸福、完美、健康而且快乐的生活。每一天都是为了活出我们的人生使命，而每一天的生活都可能会是不同的风景。而在集体层面，则象征着。 一个全新的社会重新构建的过程，每个人都会在新社会当中找到自己的位置。在这个重新构建的新社会当中，则会充满了真爱、真诚的支持，以及人与人之间相互理解，还有帮助。所以，借助于这次千年难遇的罕见星象机会，我也邀请大家。 参与到我们的水瓶座时代冥想之中。我们的这个冥想是全球同步集体冥想，它会在木星和土星形成准确合相的那一刻开始，这样我们就可以最大化的把来自水瓶座的高频宇宙能量锚定在我们的个人能量场之中，锚定在集体意识当中，从而为我们个人。 过上梦想中的完美生活，以及整个社会的安定幸福，打下良好的基础。在这里，也邀请大家把这个千年难遇的好机会，分享给我们身边我们爱的人和爱我们的人，让我们一起参与到十二月二十二日的水瓶座时代冥想当中，从而把健康、富足、快乐、幸福的高频能量。 分享和传递给身边的每个人。